Блять, Какая повестка, Иди нахуй. Пора служить Украине. Не-не-не-не-не, я это, у меня ДЦП. Я аниме, я аниме смотрю. Можно мне льготы какие-то? Ты долбоёб. И это правда.